Բարև ձեզ։ Երբ web-ը նոր էր ստեղծվել, կայքերը հիմնականում բավականին ստատիկ էին։ Իրանք բաղկացած էին HTML-ից եւ CSS-ից, եւ հիմնականում շատ չէին փոխվում, այսինքն եթե ուզում եք ինչ-որ ուրիշ բան տեսնել կամ ինչ-որ բան եք ուզում անեք, կլիկ եք անում ինչ-որ հղումի վրա, հա, hyperlink-ի վրա, եւ browser-ը քաշում է ինչ-որ նոր edge, որը download էր արվում, նկարվում էր էկրանի վրա եւ դա եք կարդում։ Եվ մոտավորապես ստենց էին աշխատում կայքերը։ Բայց այսօրվա օրով կայքերը բավականին կոմպլեքս եւ հետաքրքիր եւ դինամիկ ծրագրեր են։ Facebook-ը մի օրինակ։ Ուրեմն եկեք ուսումնասիրենք, ստեղ screenshot եմ վեցրել մի Facebook կայքի, հա։ Եկեք մի հատ տեսնենք ինչքան դինամիկ եւ ինչքան հզոր ծրագիր է Facebook-ը։ Ուրեմն սա ընդհանուր ծրագիրն է, իհարկե, հեսա, այս ամբողջը չէ, բայց իր մեջ կա այս search-ի, այսինքն ման գալու համակարգ, հա, որտեղ որ մենք կարող ենք ման գանք մարդկանց, edge-երին, խմբերին եւ այլն։ Ստեղ կան տարբեր հղումներ, ստեղ կան այն հղումները, որը հիմնականում մենք հաճախ ենք օգտագործվում, այստեղ մեր կոնտակտների ցուցակն է, մեզ հնարավորություն է տալիս կոնտակտներին գտնել, հա, ստեղ էլ կա մանգալու համակարգ։ Ամեն կոնտակտի համար ինքը բացի նրանից, որ ցույց է տալիս իր նկարը եւ անունը, նաեւ նույնիսկ ցույց է տալիս այս կանաչ կետով, որ ինքը այսպես ասած on-line է եւ իր հետ կարելի է շփվել ստեղ ցույց է տալիս էլի կոնտակտների մի ցուցակ, ում կարելի է ուրեմն մեսեջ ուղարկել կամ chat ուղարկել, չէ՞։ Ամեն անգամ մենք կլիկ ենք անում իրանց որևէ մեկի վրա, բացվում է մի այսպեսի ուրեմն chat-ի պատոհան, որը իր մեջ ունի մի ամբողջ բավականին բարդ համակարգ, թե ինչ կարելի է ուղարկել, հա, թե դա GIF-ա, թե հղում է, թե տեքստ է, թե ինչ է։ Եվ իհարկե, ուրեմն իր մեջ, այս պատոհանի մեջ ինքը ունի այն մեխանիզմը, որով ինքը ուրեմն նկարում է բոլոր մեսեջները, երբ են ուղարկվել, ով է ուղարկել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մեջտեղը կա մեր timeline-ը, որտեղ որ ցույց է տալիս տարբեր post-եր։ Ամեն post-ը ունի իր մեջ իհարկե ով է ստեղծել այդ post-ը, որ ժամին եւ այլն եւ այլն, այն տեքստը, որ ինքը գրել է, միգուցե ինչ որ հղում, հա, թե նկար, թե վիդեո, որ ինքը ուղարկել է, ինչ ստեղ կա մի հատ համակարգ, որը ցույց է տալիս, ասենք, կոմենտների քանակը, լայքերը եւ այլն եւ այլն, լայքի հնարավորություն, share-անելու հնարավորություն եւ իհարկե մի ահրելի մեծ մի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կոմենտներ անել, կոմենտին լայք անել, կոմենտին նաեւ կոմենտ անել, Եվ այլն եւ այլն։ Ես ես եւ ես ամենը բացի դրանից, որ պահանջում է HTML, որպեսի ասի browser-ին ինչ նկարի եւ CSS, որը կասի browser-ին ինչպես նա նկարի, սա պահանջում է ահրելի մեծ քանակի լոգիկա, որը ուրեմն ուշադրություն է տալիս տարբեր event-ներին, երբ որ մենք click ենք անում, գրում ենք, թե ինչ ենք անում, որպեսի ինքը տակից լոգիկայով որոշի մի րոպե, like կոճակը click արվեց, ապա պետք է ուրեմն նենց անել, որ այս ինֆորմացիան like արվի, որպեսի like-երի քանակը այս post-ի շատանան, եւ այն եւ այլն։ Այսինքն ստեղ բավականին մեծ քանակի նաև JavaScript-ը աշխատում, այսինքն լոգիկան։ Հիմա հարց է ցակում։ Այսպեսի մեծ, այսպեսի կոմպլեքս համակարգ ինչպես կարելի է ստեղծել։ Իրականում մի մեծ համակարգ երբեք ինժեներները չեն ստեղծում։ Դրա տեղը ստեղծում են ուրեմն մասնիկներ այդ համակարգի, որոնք որ իրանք կպցնում են իրար եւ ստանում են մի հատ ավելի կոմպլեքս մասնիկ, որը կպցնում են իրար, ստանում են ավելի կոմպլեքս մասնիկ եւ այսպես շերտ-շերտ հավաքելով իրար վրա ստանում են մեծ կոմպլեքս ծրագիր, համակարգ եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ չնայած այո, այս Facebook-ը մեծ մի համակարգ է, ինքը բաղկացած է շատ շատ տարբեր ավելի փոքր, ավելի པարս դետալներից, որը եկեք կոչենք component, okay? Այսինքն այս component-ներից ինքը բաղկացած, այսինքն հավաքվում է իրար վրա եւ մենք վերջում ստանում ենք ուրեմն Facebook համակարգ։ Okay, հիմա որպեսի մի քիչ ավելի պարզ օրինակ վերցնենք, եկեք ուսումնասիրենք այս ծրագիրը։ Սա կոչվում է to-do ծրագիր, ինքը հնարավորություն է տալիս, որ մենք ցուցակ ստեղծենք այն բաներին, որ մենք ուզում ենք անենք, որ չմոռանանք, Եվ օրինակը learn.js, sovori.js, sovori React, sovori Node, որ հանգար չմոռանամ, եկեք նավել լավացնեմ, չգիտեմ, գնիր կաթ, հա, buy milk, Ինչու՞ չէ, գնա զալ, հա, go to the gym, Եվ այն եւ այն, sense ցուցակ ենք ստեղծում եւ երբ որ ուրեմն մենք ավարտում ենք ինչ որ բան անելը, մենք իր վրա կլիկ ենք անում եւ ահա խնդրեմ ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը ավարտվել է եւ ստեղ ցույց է տալիս ընդհանուր քանի բան կա անելու եւ այդ քանից ոնց որ քանի հատը արդեն արվել է, հա, խնդրեմ եւ մենք նաեւ կարող ենք այս ցուցակից այն ինչ որ այլևս պետք չի հանել եւ մենք մի հատ կոճակով կարող ենք բոլոր արածները ցուցակից հանենք եւ այս օգտակար բան է շատ པարզ ծրագիր է բայց եկեք հասկանալ ինչպես կարելի է այս ծրագիրը գրել որպեսզի դա հասկանալով արդեն կարելի է պատկերացնել ավելի բարդ ավելի մեծ ծրագիր ինչպես կարելի է հավաքել ուրեմն ուրեմն նայեք այո համաձայն եմ, որ այս ամենը մի մեծ մի հատ sense ծրագիր է, չէ՞։ Բայց ինքը բաղկացած է մասնիկներից, այսպես ասած, կոմպոնենտներից։ Ամենապարզ կոմպոնենտը, որ ամիջապես երևում է, դա այս ցուցակն է, չէ՞։ Այդ ամենը ոնց որ կարևոր մասն է իր։ Ցուցակը մի կոմպոնենտ է, որը ղեկավարում է թե ինչպես պետք է պետք են այդ մեր to do item-ները, այսպես ասած, հա, այդ դետալները նկարել էկրանի վրա։ Հիմա ամեն մեկը, ամեն տողը Ինքը նաև մի հատ կոմպոնենտ է, որը որոշում է ինչպես պետք է տողը նկարել։ Այսինքն մենք ունենք մի հատ կոմպոնենտ, որը որը որոշում է ցուցակը ոնց պետք է նկարի, բայց ինքը նաև ներքից օգտագործում է մի հատ ուրիշ կոմպոնենտ, որոշ, որը որոշում է ամեն տողը ինչպես պետք է նկարել։ Մենք նաև ունենք մի հատ կոմպոնենտ այստեղ վերևը, որը որոշում է ինչ որը նկարում է էկրանի վրա եւ ամբողջ լոգիկան ունի, թե ինչպես պետք է ավելացնել ինչ որ նոր տող, հա, մեր ցուցակի մեջ։ Ստեղ ներքևը մենք մի հատ էլ կոմպոնենտ ունենք, որը ոնց որ ցույց է տալիս ընդհանուր, ասենք, քանի հատ ունենք, քանի հատ ավարտել ենք եւ այլն, եւ նաեւ մի հատ կոճակ, որը կարողանում է հանել ցուցակից բոլոր այն անդամները, որը արդեն մենք արել ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս մեծ կոմպոնենտը, այս մեր application component-ը կամ app component-ը բաղկացած է s, s եւ s դետալներից, կոմպոնենտներից։ Իսկ այս դետալը, այս ցուցակի դետալը նաև բաղկացած է ինքն իր մեջ այս կոմպոնենտներից, որոնք որ գիտեն նկարել այս տողը։ Այսինքն այսպես կոմպոնենտներով մենք կարող ենք լեգոների պես, այսպես ասած, կպցնել իրար եւ հավաքել մեր ընդհանուր պատկերը։ Հիմա, որ տենց մոտավորապես պատկերացեցինք, հիմա եկեք տեսնենք ռեալ կոդ գրելով ինչպես կարելի է այսպեսի ուրեմն ծրագիր իրականացնել։ Ուրեմն այս պրոյեկտի համար ես կօգտագործեմ Visual Studio Code-ը, բայց դուք կարող եք ցանկացած տեքստային editor օգտագործեք։ Ուրեմն ես ուղղակի browser-ը իրա կօգնեմ դրել, որ դա հարմար լինի, էլի։ Open new folder, նոր papka եմ բացում, բայց այդ papkan դեռ չկա, հենց որ new folder եմ ստեղծում, հենց իմ desktop-ի վրա եւ գրում եմ պրոյեկտի անունը, որը թող լինի to-dos։ create open Եվ ուրեմն ինքը բացում է այդ papkan-ը որը այս բանին դատարկ է իհարկե, ուրեմն առաջին բանը որ պետք է անենք, պետք է ստեղծենք մի հատ index.html, index.html։ Հիմա ստեղ ստանդարտ ոնց որ HTML, body, head եւ այլն դες պետք է լցնել, VS Code-ում դες հարմար գործիք կա, մենք կարող ենք այս կոճակը սխմենք, այս այդ կոճակը եւ enter։ Եվ ինքը միանգամից ոնց որ այն ստանդարտ HTML-ը լցնում է մեջը, որը երկար բարակ դες չմտածենք։ Title-ը փոխում ենք to do's եւ անցնում ենք գործին։ Okay, հիմա եկեք նախ եւ այլ ստեղծենք մի հատ element, ես մի քիչ մեծացնեմ երևի, ահա, մի հատ element div, որը թող ունենա id root։ Um, okay, սա an element-ն է, որի մեջ մենք կնկարենք մեր ամբողջ to-do application-ը։ Uh, okay, հիմա պետք է JavaScript ավելացնենք, նենց որ new file, եկեք կոչենք index.js, Uh, հիմա հղումը պետք է ստեղծել դեպի այդ JS ֆայլը, նենց որ script.js source-ը թող լինի index.js, այս, ահա, խնդրեմ, սա save ենք անում, okay, մոտավորապես ավարտեցինք ստեղ մեր գործը, անցանք JavaScript-ին, okay, հիմա, պետք է մենք հղում ստանանք մեր JavaScript-ից դեպի այս element-ին, հա, DOM-ից, DOM-ի հետ աշխատելու համար մենք օգտագործում ենք document.get element by id ֆունկցիան ես կօգտագործեմ, փոխանցում եմ անուն ID անունը root եւ սա ուրեմն ինձ կվերադարձնի այդ element-ին, ուրեմն const root։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա այդ root-ի մեջ եկեք root.inner.html ուղղակի դնենք hi։ Զուտ որ տեստավորենք, okay։ Հիմա պետք է աշխատացնել մեր կայքը։ Ես սիրում եմ օգտագործել այս live server-ը, եթե չունեք կամ ես ֆիլդ եք օգտագործում, միանգամից կաշխատի։ Ստեղ եթե գրեք live server server, ինքը կբերի, այս առաջինն է։ Ստեղ install կոճակ կա, սխմեք, install կանի VS Code-ի մեջ, այդքան բան։ Ուրեմն ստեղ ասում ենք, աջ կլիկ ենք անում open with live server, Եվ ինքը բացում է եւ ահա խնդրեմ մեր ուրեմն հրաշալի էս հայը նկարում է էկրանի վրա։ Գիտեմ շատ շատ սիրուն է։ Մի քիչ մեծացնեմ։ Okay։ Հիմա Okay, այսինքն ինչ է ստացվում։ Ինչ այցինք միջև էս պա։ Ստեղծեցինք մեր պրոյեկտը, մեր papkan, մեր directory-ին, իր մեջ դրեցինք երկու հատ file index.html index.js, HTML-ից հղում ստեղծեցինք դեպի JS file-ը, index.html-ի մեջ ստեղծեցինք այս element-ը, ում անունը root է եւ index.js-ի մեջից մենք հղում ստացանք դեպի այդ element-ին։ Եվ հիմա այդ element-ի վրա կարելի է նկարել, հա, ինչ որ HTML ավելացնել եւ այն եւ այլն։ Okay։ Հիմա եկեք ուրեմն մի անգամ էլ ուրեմն ուսումնասիրենք մեր to-do application-ը։ Ուրեմն մեր to-do application-ը կա այս ընդհանուր application-ը, չէ, component-ը, որը իր մեջ կունենա այս component-ը, հետո այս ցուցակ component-ը, հետո այս այս մյուս component-ը, չէ։ Դենց որ եկեք նախ եւ առաջ ստեղծենք այս ընդհանուր component-ը։ Բայց ինչպես ենք ստեղծում component-ը Դե մի վարիանտը իրականում շատ տարբերակներ կան։ Ես սիրում եմ ստեղծել այսպես։ Ստեղծում եմ մի հատ ֆունկցիա, function, եւ կոմպոնենտի անուն։ Դե ինքը application-ն է, եկեք կոչենք app։ Okay։ Հիմա այս app-ը թող նկարի մի հատ ընդհանուր մի հատ տուփ։ Հենց որ իս տուփը ոնց ենք նկարում, դե documents.create create element ու element-ի անունը, օրինակ div Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ունենք ուզում ենք մի հատ նոր element ստեղծել, մենք ասում ենք document.create element եւ տալիս ենք element-ի անունը եւ ահա կստեղծվի մի հատ նոր element, հենց որ const container, թող կոչենք ինեն container, ինչու՞ չէ, եւ սա թող ուրեմն վերադառնի container։ Հիմա այս container-ի մեջ ինչ ուզենք կարող ենք դնենք, օրինակ container.inner.html թող լինի hello world։ Okay։ Okay, այսքան է, հիմա ես սա save անենք, հիմա browser-ը նորից եթե բացենք, տեսենք, որ ինքը դադարք է։ Հմ, եկեք ուսումնասիրենք իրեն։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն, այս body-ն է, չէ՞։ Body-ի մեջ կա տեփ մեր script-ը, իհարկե, Եվ այդ div-ը, որ մենք ստեղծեցինք, որը ID ունի root, բայց ինքը դադարք է, իր մեջ ոչ մի բան չկա, որտեղ մենք ոչ մի կոդ չենք գրել, որ իր մեջ ինչ-որ բան հայտնվի։ Հիշեք մի կարևոր բան, որ browser-ը միջև մենք DOM-ին հենց չփոխենք, browser-ը էկրանը չի թարմացնի։ Ինքը ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք DOM-ին փոխում ենք, այսինքն որևէ element-ը, որը արդեն DOM-ի մեջ է, իրեն փոխում ենք կամ իրեն կպցնում ենք ինչ-որ նոր element կամ ինչ-որ տես մի բան, նոր browser-ը արթնանում է, ասում է հոպ ու պիքսելները թարմացնում է էկրանի վրա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք նախևառաջ իհարկե պետք է կանչենք այս ֆունկցիային, որը կվերադարձնի այս ստեղծված element-ը, չէ՞։ Հիմա այդ element-ը մենք պետք է կպցնենք root-ին։ Ինչպես կպցնենք մի element-ը ուրիշ element-ին։ Այսպես root.append child, այսինքն կպցրու որպես ձակ, հա, կարելի ասել։ Այսպես, հիմա սա եթե save անեմ, խնդրեմ, hello world-ը հայտնվում է ստեղ։ Եվ հիմա եթե DOM-ը ուսումնասիրեն, խնդրեմ, նայեք, կա div-ը, որի տակ հայտնվեց այդ մեր ստեղծված div-ը, որի մեջ կա hello world։ Okay, շատ լավ։ Ամ հիմա միշտ երբ որ մենք ստեղծում ենք ինչ-որ մի ծրագիր, մեծ ծրագիրը կարելի է ասել բաղկացած է ոնց որ երկու մասի։ Ինֆորմացիան, որը նկարագրում է իրավիճակը մեծ մեծ ծրագրի, որին կոչում ենք հաճախ state, okay? State դա իրավիճակն է, այսինքն data-ն է, ինֆորմացիան է։ Եվ այն մասը մեծ ծրագրի, որը այդ այդ ինֆորմացիան կարդալով փորձում է նկարել էկրանի վրա։ Okay, այսինքն այսպես ասած կա render-ի մասը, այն մասը, որը նկարում է էկրանի վրա, եւ state-ը, իրավիճակը, ինֆորմացիան, data-ն։ Հիմա եկեք նոր նորից մի անգամ ուսումնասիրենք ուրեմն այս մեր application-ը, ինչ ինֆորմացիա է մեզ պետք պահպանել, որպեսզի մենք ուրեմն այս այս ծրագիրը կարողանանք ստեղծել։ Դե մեզ պետք է մի հատ ցուցակ, որի մեջ կլինեն այս անդամները Իսկ այս անդա, ամեն անդամը, եթե նկատել եք, ունի իրականում երկու դետալ։ Ինքը ունի իր տեքստը եւ ունի թե ինքը ավարտած է, թե ոչ, չէ՞։ Այսինքն ամեն անդամը այդ մեր զանգվածի պետք է կարողանա ունենալ երկու ինֆորմացիա։ Այսինքն ինչ կարող ենք ինչպես կարող ենք մեր to do ցուցակը նկարագրել ինֆորմացիայով, state-ով։ Այսպես, նայեք։ Let to do's մի հատ զանգված է, որի մեջ եկեք դնենք օբյեկտներ, ամեն օբյեկտը թող ունենա label, որը կլինի իր տեքստը, թող լինի, չգիտեմ, learn learn.js եւ թե ինքը ավարտած է, թե ոչ, completed false Okay։ Եկեք 3 հատ տարբեր տենց անդամներ ավելացնենք իրեն, learn j learn node եւ learn չգիտեմ css ասենք թե չէ ա խնդրեմ հիմա ես ունեմ այս զանգվածը որ ունի այս 3 անդամը հիմա եկեք այս ինֆորմացիան օգտագործելով ինչ որ մի բան նկարեք էկրանի վրա օրինակ իր երկարությունը որը թող լինի օրինակ to do's.length սա save ենք անում browser-ը եթե բացենք խնդրեմ տալիս է 3 որը ճիշտ է Բայց ուղղակի երկարություն երկարության ոնց որ քանակը գրել է ցանկվածի, այդքան էլ օգտակար չի, հետաքրքիր չի։ Եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն նորից ենք ուսումնասիրում մեր ծրագիրը։ Ուրեմն մեր ընդհանուր application-ը իր մեջ ունի S component-ը, S component-ը եւ S տակի component-ը։ Ճիշտ է։ Դե եկեք, եթե այդպես, եկեք ամենասկզբից սկսենք այս կոմպոնենտից, okay? Այդ մեր ցուցակ կոմպոնենտն է։ Դե եկեք այդ կոմպոնենտը ստեղծենք։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ նոր կոմպոնենտ, հիշեք մենք կոմպոնենտը ստեղծում ենք function գրելով։ Իր անունը, դե ինքը ինչ է, ինքը ցուցակ է, չէ՞, that's word list, ինչու՞ չէ։ Okay, թող այդ ցուցակը ուրեմն ստեղծի էլի իր element-ը, մի հատ div ստեղծի, վերադարձնի այդ այդ էլեմենտին, որ ինքը ստեղծել է, եւ ուրեմն իր մեջ նկարի այդ ցուցակը։ Բայց մի րոպե, այդ ցուցակը պետք է իրեն փոխանցենք, որպեսզի ինքը նկարի։ Հետևաբար ինքը թող կընդունի to do's եւ մենք ստեղից կանչենք իրեն list, փոխանցենք to do's Եվ ինքը վերադառնում է element, չէ, որը մենք կարող ենք այդ element-ին կպցնենք այս element-ին, այս մեր ստեղծած element-ին։ Դենց որ մենք կանենք container.append append child այս այս ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ element ստեղ, հետո կանչում ենք այս list ֆունկցիային, որը ինքը իր element-նա ստեղծում վերադացնում է այդ էլեմենտը եւ այս վերադացած էլեմենտը մենք կպցնում ենք որպես ցակ այս էլեմենտին։ Հետո այս ընդհանուր ֆունկցիան վերադարձնում է այդ իր ստեղծված էլեմենտը, որի մեջ կա այդ այս container-ը, հա, ու այդ ընդհանուր այդ ամբողջ այդ ստրուկտուրան մենք կպցնում ենք մեր root-ին։ Okay։ Հիմա ստեղ ստացանք այս to-do-ը, որը եկավ հասավ ստեղ, հիմա ստեղ container-ում մենք կարող ենք անենք container.inner.html, կարող ենք դնենք օրինակ չգիտեմ, json.stringify to-dos։ Օրինակ, sense մի բան, սա save անենք, գանք ստեղ եւ ահա խնդրեմ ստացանք սա։ Ինչ է կատարվում ստեղ, եկեք էլի դոմը դոմին ուսումնասենք։ Սա մեր root-ն է, սա մեր application-ի div-ն է, այն ինչ որ մեր app ֆունկցիան վերադասրեց։ Սա այն div-ն է, որը մեր list ֆունկցիան վերադասրեց, Եվ սա այդ ներքին ուրեմն տեքստն է, որը մենք JSON stringify-ով ստեղծեցինք ու գցեցինք իր մեջ։ Okay։ Լավ։ Բայց իհարկե ուղղակի տենց տեքստավորել որպես JSON այդքան է հետաքրքիր չի, մենք մեզ պետք է ստեղծել մի հատ ցուցակ։ Դե ինչպես։ Դե մեզ պետք է ուրեմն to-dos-ով պատտվել եւ ամեն to-do-ի համար ստեղծել element, որի մեջ կդնենք input, այդ checkbox-ը, կդնենք տեքստը եւ մի հատ էլ կոչակ, որպեսզի կարողանանք իրեն delete անենք։ Այդ ահագին ինֆորմացիա է։ Դե եկեք այդ ամբողջ ինֆորմացիան, այդ լոգիկան փաթեթավորենք եւս մի հատ ուրիշ component-ի մեջ։ Նենց որ եկեք սենց անենք, ստեղծենք մի հատ ուրիշ component function list item, այսպես ասած ցուցակի անդամ, um, որը էլի թող ստեղծի մի հատ div եւ վերադասնի իրեն։ Հետո իր մեջ container.inner.html, եկեք դնենք հետևյալ HTML-ը։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ label։ Իր label-ի մեջ դնենք մի հատ input, type checkbox, և ինչ-որ text, hello world, ինչ-որ sense մի բան, այս բան։ Okay, հիմա եկեք այս ֆունկցիային կանչենք ամեն to-do object-ի համար։ Այսինքն մենք կանենք to-dos.map սա կվերադասնի to-do, որ, որին ուրեմն մենք կվերադացնենք ուրեմն list item եկեք փոխանցենք այդ to-do-ն այդ list item-ին, այնց որ ստեղից կստանանք այդ ամեն to-do object-ին եւ այս list item-ը կստեղծի մի հատ element, իր մեջ կգցի այս HTML-ը եւ կվերադառնի, չէ՞։ Հետևաբար այս ամենը մեզ կվերադառնի մի հատ զանգված element-ների։ Հիմա եկեք այդ element-ներով պատտվենք .for each եւ ամեն այդ element-ը կպցնենք այս container-ին, հենց որ container.append child l Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Մենք ունենք այս component-ը, որը ստեղծում է մի հատ element։ Հետո ինքը պատտվում է բոլոր անդամներին այս զանգվածի եւ կանչում է այս այս ֆունկցիային, որը ինքը ստեղծում է մի հատ element, գցում է իր մեջ ինչ-որ HTML եւ վերադասում է այդ element-ին։ Եվ դա անում ենք ամեն անդամի համար։ Հետևաբար, այս քանը վերադասում է մի հատ նոր զանգված, որի մեջ կան element-ներ։ Հետո մենք այդ element-ներով պատտվում ենք այստեղ եւ ամեն այդ element-ը կապցնում ենք այս container element-ին։ Եվ հետո այդ container-ին վերադասնում ենք։ Հետո այդ container-ը, այդ element-ին մենք ավելացնում ենք այս element-ին եւ այդ element-ին հետո վերադասնում ենք, որին հետո մենք կպցնում ենք root-ին։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, ամեն անգամ մենք ասում ենք create element, մենք ոնց որ նոր մի հատ Lego-ի բլոկ ենք ստեղծում։ Հետո append child-ի ժամանակ այդ Lego բլոկը կպցնում ենք ծնող Lego բլոկին։ Եվ այսպես ստեղծելով, կպցնելով, ստեղծելով, կպցնելով, ստեղծելով, կպցնելով, մենք հավաքում ենք մեր ընդհանուր ստրուկտուրան։ Հիմա սա եթե ես save անեմ, Ահա, խնդրեմ, ես մենք հիմա ունենք մի զանգված, զանգված չէ, ցուցակ, որի մեջ կա hello world, hello world, hello world։ Հիմա hello world-ի տեղը եկեք գրենք հենց այդ to do-ի label-ը, այսինքն I S բանալի արժեքը։ Նենց որ եկեք սենց անենք։ dollar եւ ստեղ գրենք ուրեմն to do dot label։ Սեվանք։ Այդքան բան։ Ահա, այմա մոտենում ենք։ Էլի եմ ասում, ինչ է կատարվում ստեղ։ Մի հատ ընդհանուր մի հատ անցնենք, որ շուտ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք մեր app ֆունկցիան, ում որը ունի երկու դեր։ Առաջինը ինքը իր մեջ պահում է ինֆորմացիա, state թե իրավիճակ որը այս պահին ուղղակի զանգված է, որը ունի օբյեկտներ, որոնք որ նկարագրում են մեր ցուցակին։ Այդքանը པարզ է։ Հետո մենք ստեղծում ենք մի հատ element, div element, հա, այսպես ասած մի հատ Lego-ի բլոկ։ Հետո իրեն վերադարձնում ենք եւ root-ին, root element-ին ավելացնում ենք որպես ձակ։ Քանի որ root element-ը արդեն DOM-ի մեջ է, browser-ը նկատում է, որ մի րոպե browser-ի իր ստրուկտուրան փոխվեց, արթնանում է եւ փոխում է իրավիճակը։ Հիմա նենց հաստացվում, բայց երբ որ միջև մենք այս էլեմենտը վերադասնելը, մենք իրեն ավելացնում ենք որպես ձակ այն էլեմենտը, որը ստեղծում է list ֆունկցիան։ List ֆունկցիան ինչ է անում, ստանում է միած զանգված, հետո ստեղծում է մի հատ element, պատտվում է այդ զանգվածով ամեն զանգվածի համար ինքը կանչում է list item-ը, որպեսի list item-ը ստեղծի իր իր element-ը, եւ այդ բոլոր element-ները հավաքում է այդ իր ստեղծած element-ի տակ, եւ հետո իր ստեղծած element-ը վերադարձնում է, որին հետո այդ հաջորդ կանչողը վերցնում է կապցնում է իրեն։ Եվ այդպես տենց կպցնելով ցակ ծնող ցակ ծնող <coughs> մենք ընդունում ենք եւ ստանում ենք մեր ընդհանուր ծրագիրը։ Եկեք նկարենք այն վերևի մասը, այն ֆորման, որը հնարավորություն կտա մեզ ավելացնել ինչ որ ինֆորմացիա այս ցուցակին։ Դրա համար ինչ ենք անում, ստեղծում ենք եւս մեկ հատ կոմպոնենտ։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ function, function եկեք to do form։ Ինչու՞ չէ։ որը ուրեմն ինքը էլի կստեղծի մի հատ element, բայց այս անգամ եկեք ոչ թե div ստեղծենք, այլ form form ենք ստեղծում եւ իհարկե դա container-ին վերադառնում ենք։ Okay, հիմա այս ուրեմն container-ի մեջ container.inner.html եկեք դնենք հետեւյալ HTML-ը։ Ուրեմն դնենք մի հատ input type text, որպեսի տեքստային ինֆորմացիա ընդունենք եւ մի հատ էլ կոճակ, որը թող լինի add add Ինչ որ sense մի բան։ Okay, հիմա եկեք կանչենք այս ֆունկցիային, որպեսզի ինքը ստեղծի այս element-ը, լցնի իրան այս HTML-ով վերադարձնի եւ իհարկե այդ ստեղծված element-ին ավելացնենք մեր application-ի container-ին, նենց որ գալիս ենք ստեղ։ Հիմա, քանի որ մենք ուզում ենք, որ ֆորման այս ցուցակի վերևը լինի, մենք սկզբից պետք է ուրեմն n մյուսին ավելացնենք, այդ ֆորմային ավելացնենք, հետո նոր ցուցակին, այնց որ մենք անենք container.append child եւ կստեղ կասենք ուրեմն ինչ էր to do form, չէ՞։ Իրեն կանչում ենք Եվ ահա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կանչում ենք to do form-ը, որը ստեղծում է այդ իր form-ի element-ը եւ այլն, որին մենք կպցնում ենք որպես ձակ, հետո մենք կանչում ենք ցուցակին, որը էլի element-ա ստեղծվում, իրեն կպցնում ենք որպես ձակ, եւ վերադարձնում ենք, որին կպցնում ենք root-ին որպես ձակ։ Եկեք սա save անենք եւ ահա ստանում ենք այս ստրուկտուրան։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն ստեղ ուրեմն ունենք մեր root-ին, որի որին կպցրել ենք մեր application div-ը, հա, դասարության մեր application-ն է, որի ուրեմն մենք մի հատ մի հատ ձակ ավելացեցինք form-ը, հա, որը ունի իր մեջ input եւ button-ը, եւ մի հատ էլ այդ ցուցակը, այդ div-ը, որը ունի իր մեջ 3 հատ div։ Ինչի, որտեղ մենք map անելով պատտվեցինք մեր զանգվածի վրայով եւ ամեն մեկի համար կանչեցինք այդ list item-ին, որը ստեղծեց ուրեմն label, որի մեջ դրեց ուրեմն input եւ այս ուրեմն տեքստը, okay։ Okay, հույսով եմ այսքանը པարզ է։ Հիմա եկեք ներքևի մասը ստեղծենք, նենց որ եկեք էլի մի հատ component ստեղծենք, function uh, to do footer հա, այդ ներքևի մասն է, սա թող լինի ուրեմն div, div, որը թող լինի return container, okay, դա իր մեջ container.inner html թող ունենա, whoop, թող ունենա ուրեմն մի հատ span, ինչու չէ, որը կասի ասենք այսքանից այսքանը ավարտվել է, completed եւ մի հատ էլ կոճակ որը կասի clear completed հա ինչ որ տես մի բան հիմա էլի նույնպես մենք պետք է իրեն կանչենք չէ հիմա քանի որ ուզում ենք որ ինքը ներքևը լինի իրեն կկապցնենք ամենավերջում նենց որ ասում ենք ուրեմն container.append child կանչենք իրեն սա save ենք անում Եվ ահա, խնդրեմ, ստանում եք մի հատ այս տիպի բան։ Հիմա, իհարկե, այս այս թվերը սխալ են, որովհետև ես ուղղակի տենց գրեցի, եկեք այս 4-ը փոխենք եւ իրականում ցույց տանք, թե քանի անդամ կա մեր զանգվածի մեջ, բայց դրա համար իհարկե մեզ պետք է ինֆորմացիա փոխանցել այս ֆունկցիային, որպեսզի դա կարողանա դա անել։ Հենց որ եկեք այս to-dos զանգվածը իրեն փոխանցենք, to-dos, ինքը կստանա այդ զանգվածը, to-dos, Եվ այս 4-ը փաստորեն այդ զանգվածի երկարությունն է, նենց որ ստեղանում ենք toDo's.length, սա եթե save անենք, ահա սա հիմա ճիշտ է, չէ, 3։ Բա այս մեկը, դե սա ուրեմն n քանակն է մեր զանգվածի, n անդամների, որը որոնք արդեն ավարտել ենք, չէ։ Նենց որ դա ոնց կարող ենք անենք։ Դե կարող ենք սենց անենք, նայեք toDo's.filter to do եկեք sense ֆիլտրացնենք, ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ to do.completed true է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր զանգված, որի մեջ կան միայն այն անդամները, այն օբյեկտները, որոնց completed-ը true է, այսինքն որոնք ավարտել ենք։ Հիմա եկեք իրենց եկայությունը ստանանք, dot length, այդ զանգվածի եկայությունը։ Եվ դա մեզ կտա, քանի հատ անդամ մենք ավարտել ենք, քանի տող ավարտած են, հա, const completed true completed, ինչ որ տասվի բան։ Հիմա ստեղ ուրեմն ասում ենք completed, save ենք անում, և ահա 0-3-ից շատ ամեն ինչ ճիշտ է, չէ, okay, վատ չի, վատ չի, մոտենում ենք։ Okay, այսքան բանը այցինք, բայց իրականում այս կոճակները, այս այս կոճակը, այս կոճակը եւ այն մենք որ որ ստեղծել ենք, դեռ ոչինչ չեն անում չէ, որովհետև մենք ոչ մի լոգիկա չենք գրել, որպեսզի ասենք, երբ որ այսինչ կոճակը սահմվի կամ ինչ որ բան լինի, այսպես այսինչ բան արա։ Նենց որ պետք է այդ լոգիկաները գրենք։ Նենց որ եկեք սկսենք, օրինակ, ինչից սկսենք։ Եկեք ֆորմայից սկսենք, հա՞։ Ուրեմն ստեղ ենք, ֆորմայում ենք, չէ՞, ուրեմն ինչ է պետք անել։ Ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ մեր ֆորման submit արվի, ես ուզում եմ ինչ-որ ռեակցիա տամ։ Ինչ նկատի ունեմ submit արվի։ Ուրեմն նայեք, երբ որ մենք ունենք մի հատ ֆորմա, չէ՞, Երբ որ կոճակը սխմում ենք, դա նշանակում է ավարտեցի, վերջ, ավելացրու։ Ես նաև կարող եմ դա ասեմ, եթե ինչ-որ input-ի մեջ, որը տեքստային input է, enter սխմեմ, okay? Այդ երկուսը նենց կանեն, որպեսի ֆորման լինի submit, այսինքն պատրաստ է, ոնց որ հանձնում ենք, հա, հա? Submit ոնց որ հանձնել։ Մենք ուզում ենք այդ ժամանակ event ստանանք, որպեսզի ինչ որ ռեակսատանք։ Նենց որ եկեք տենց արանենք, նենց որ եկեք սենց անենք։ um container.add event listener submit որը կստանա մի հատ այդ event object։ Ահա, ստեղ։ Հիմա նայեք Հիմնականում browser-ը նենց է, նենց է գրված, որ երբ որ ֆորման submit-ը արվում, ինքը տակից ինչ որ խառը բաներ անում, HTTP post-ա ուղարկում, server-ին ինչ որ նոր ինֆորմացիա է ուզում եւ այլն եւ այլն։ Կարճ ասած, այդ խառը լոգիկան մեզ պետք չի։ Նենց որ մենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք i, «E», որ այդ object-ն է, հա, այդ event object-ն է, dot prevent default։ Prevent default նշանակում է այն ինչ որ դու անելու էիր, մի արա։ Ես կանեմ ինչ որ պետքա։ Okay, prevent default Դենց որ browser-ին ասում ենք, այդ թխառը, այդ HTTP post բան մի արա։ Ես կանեմ ինչ որ պետքա։ Okay, հիմա հիմա ինչ պետք է անել։ Դե նախ եւ աջ եկեք կարդանք այն ինֆորմացիան, այն տեքստը, որը որ այս input-ի մեջ գրված կլինի։ Այսինքն մեզ պետք է հասնել այս input-ին, որպեսզի իր արժեքը, իր value-ն մենք ստանանք։ Ինչպես դա անենք։ Նայեք ստեղ։ container.query selector input Ինչ է կատարվում ստեղ։ Նայեք query selector ֆունկցիան ուրեմն մի հատ ֆունկցիա է, որը իրականում document-ի վրա էլ կա։ Երբ որ դուք անում եք document.query selector, ինքը ամբողջ DOM-ը query անում, ամբողջ։ Վերևից ներքև։ Եվ գտնում է n էլեմենտը, առաջին հանդիպած էլեմենտը, որը բռնում է այս գրված օրենքին եւ դա վերադարձնում է։ Բայց երբ որ դուք ինչ որ կոնկրետ մի էլեմենտին նշում եք եւ ասում եք .query selector, այդ query selector-ը միայն ուսումնասիրում է այդ element-ի ներքևի մասը, ոչ թե ամբողջ DOM-ը։ Այդ շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք գտնում ենք միայն այն input-ը, որը կոնկրետ այս ֆորմայի մեջ է։ Եվ դա ուրեմն մեզ մեզ վերադասնում է այդ input-ը, այսինքն այս input-ը, եւ հիմա եկեք իր արժեքը ստանանք, դա value։ Դա մեզ կտա իր արժեքը։ Եկեք ուղակի alert անենք, save անենք, աշխատացնենք, նայեք, հիմա ստեղ եթե գրեմ ABC, հիմա կլիկ անեմ add, կտեսնեմ ABC, եթե ես ինչ-որ գնեմ DEF, DEF, ու հիմա enter սխմեմ, բուպ, տեսակ, էլի ստացա dialog, որը ասում է DEF, Եթե ֆորմա մենք կարող ենք ֆորմայի մեջ չդնեինք, սովորական div-ի մեջ դնեինք, դա կաշխատեր, բայց այդ ժամանակ միայն ոնց ենք իմանալու, երբ որ դա ոնց որ մենակ add-ի վրա կարող ենք click event ավելացնենք, բայց enter պետք է միատել առանձին event handler կպցնենք բանի input-ին, դասենք key event-ներին, key down-ին կամ key up-ին, ու հուսալություն դարձնենք, եթե այդ key-ն, որը սխմել են, enter-նա եւ այդ ժամանակ, այսինքն երկու առանձին event listener պետք է ավելացնենք։ Իսկ երբ որ մենք form-այով ենք անում, մի հատ submit event-ի ենք կպցնում, եւ դա համ add-ի click-ն է իր մեջ պարունակում, համել enter-ը, երբ որ text text box-ի մեջ սխմում են։ Ոնց որ հարմար բան է։ Okay, ուրեմն սա ստացանք։ Հիմա բայց լավ, բայց հիմա ոնց ավելացնենք այս ցուցակի մեջ։ Հմ։ Եկեք sense անենք։ Եկեք նենց անենք, որ այս to do form-ը ստանա մի հատ ֆունկցիա add, որին ինքը կկանչի այդ նոր տեքստով։ Հիմա ով է կանչում այս to do form-ին application-ը, չէ՞։ Հեսա։ Նենց որ եկեք ստեղ ստեղծենք մի հատ function, որը կփոխանցենք այդ այդ այս to do form-ին, որը թող ընդունի այդ նոր տեքստը, new text։ Իսկ հիմա ինքը թող ավելացնի այդ նոր տեքստը այս զանգվածի մեջ։ Այսինքն մենք անում ենք to do.push ստեղծում եք մի հատ նոր object, իր label-ը թող լինի այդ նոր text-ը, new text, Եվ ուրեմն completed false, քանի որ նոր է ստեղծված, բնականաբար ինքը դեռ չի ավարտված։ Okay, լավ, save ենք անում, հիմա ստեղ գրում ենք, չգիտեմ, ABC, enter ենք անում, եւ ոչ մի բան չի լինում։ Միգուցե ինչ-որ սխալ կա մեր լոգիկայի մեջ, եկեք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն ուր էր մեր ֆորման, ստեղ էր, եկեք այստեղ դնենք մի հատ debugger, save անենք, ստեղ գրենք ABC, enter Okay, մտանք debugger-ի մեջ, հեսա մի րոպե։ Ուրենք, հա, հեսանք, հեսա, okay։ Հիմա անցանք առաջ, ստացանք value-ն, ABC, ճիշտ է, հետո մտանք այդ add ֆունկցիայի մեջ, okay, հեսա, այս new text-ը այդ ABC-նա, այս to do-ը այդ զանգվածն է, որի մեջ այս պային կա 3 անդամ, Մենք ավելացնում ենք այդ նոր օբյեկտը, որի մեջ կա as new text-ը label եւ completed false։ Հիմա այս to do-ը եթե L-ի ուսումնասիրենք, հիմա 4 է իր իր եկարությունը։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք իրոք state-ը, մեր իրավիճակը, մեր data-ն թարմացնում ենք։ Բայց մենք domain դա չենք ասում, չէ՞։ Այսինքն մենք state-ը թարմացրեցինք, բայց մեր rendering-ը, մեր նկարելը էկրանի վրա չենք թարմացրել։ Հմ Բա ինչ անենք, ոնց անենք, ոնց թարմացնենք մեր էկրանը։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Ինչ խորամանկ բան։ Եկեք ստեղծենք մի հատ function, որին կոչենք render եւ իր մեջ դնենք այն ամբողջ լոգիկան, որը մենք օգտագործում ենք, որպեսզի լցնենք մեր application element-ին։ Այսինքն, այս ամենը թող sense լինի եւ ընդհանրապես կանչում ենք իրեն։ Հիմա այս պահին, այս լոգիկան, որ ես նոր գրեցի, ոչ մի բանով չի տարբերվում նախորդից։ Այսինքն ի՞նչ տարբերություն մենք սա միանգամից անենք, թե դնենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ եւ միանգամից կանչենք։ Իրականում ոչ մի տարբերություն չկա, չէ՞։ Sense tenens մենք ստեղծում ենք մի հատ element div, հետո կանչում ենք այս ֆունկցիային, որը div-ի մեջ լցնում է այս մնացած ինֆորմացիան, եւ հետո երբ որ այդ ավարտվում է, այդ element-ը իր մեջ նաեւ այդ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան ունենալով վերադարձնում ենք եւ կպցնում ենք root-ին։ Ստեղ նորություն չկա, բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք, ստեղ որ to do-ը մենք փոխեցինք, մենք կարող ենք էլի կանչենք render։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Հիմա եթե գրեմ abc, ասեմ add, ու հետաքրքիր է, ինչ եղավ։ Առաջին render-ը այս ամենը ստեղծեց եւ կպցրեց մեր application div-ին, չէ՞։ Հետո երբ որ մենք փոխեցինք ստրուկտուրան, ինքը էլի կանչեց, ես այս ամեն ինչը կպցրեց div-ին։ Բայց մենք հինը չենք ջնջել։ Հին ստեղծած էլեմենտները մենք չենք ջնջել DOM-ից։ Եկեք ջնջենք։ Հենց որ ստեղ render render-ի մեջ եկեք անենք container.inner.html dadak text։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս container-ի ներքին HTML-ը մենք ոչնչացնում ենք։ Դարձնում ենք dadak text հետո ավ, նորեն ավելացնում եք այս ամբողջ ինֆորմացիան։ Այսինքն, հիմա եթե ես գրեմ ABC, տեսակ, enter որ արեցի, ինչ եղավ։ Ինքը ուրեմն գնաց, մի րոպե, մի րոպե, ուր Հա, գնաց, ուրեմն ավելացրեց եւս մի հատ object մեր զանգվածի մեջ, մեր state-ի մեջ։ Հետո նորից կանչեց render, որը հին DOM-ը, հին ստրուկտուրան մեր application-ի ջնջեց եւ ավելացրեց այս նոր ձակերին։ Այսինքն մեր application contain element-ի ձակերին ջնջեց 5 եւ ավելացրեց նոր օգտագործելով այդ թարմ թարմ զանգվածը, որ հիմա ունի այդ ավելորդ object, այդ ABC object-ը։ Եվ ահա ամենը հայտնվեց էկրանի վրա։ Okay, ստացվում է, չէ՞, մոտավորապես։ Ամ հիմա եկեք event ավելացնենք, որպեսզի սա click անելուց, ես որ sense click եմ անում, ինչ որ բան փոխվի, չէ՞։ Դա ոնց անենք։ Դե եկեք ուրեմն հասնենք այս list item-ին, ուրեմն մենք պետք է իմանալ, երբ որ այս input-ը փոխվում է, չէ՞։ Լավ։ Ուրեմն մենք պետք է ինչ է մենք պետք։ Պետք է container.query selector input։ Սա մեզ կտա ուրեմն const input, չէ՞։ Այսինքն մենք sense query արեցինք եւ գտանք այս element-ին։ Հիմա մենք կարող ենք անենք input.add event listener change, այսինքն մեզ պետք է իմանա, երբ որ checkbox-ը փոխվի, չէ՞։ Եվ դա ուրեմն կստանա մի հատ event, Հիմա մենք կարող ենք անենք e.target, այսինքն այդ event object-ը .target, որը նույնն է, նույնն է ինչ որ input իրականում, .value։ Դա կնայեք, դա checked հա, չեք տարածել, թե չէ։ Okay, եկեք սա alert անենք, ուղղակի որ տեսնենք ճիշտ է աշխատում, թե չէ։ Save ենք անում, հիմա ստե եթե սա click անեմ, ասում է true, եթե click անեմ, ասում է false։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ես checkbox-ի վրա որ click եմ անում, աշխատում է, չէ՞։ Ինչպես տեսնում եք, նայեք ստեղ։ Տեսնում եք այս տեքստի վրա։ Հիմա click եմ անելու։ Նայեք։ Wow, true։ Այսինքն նույն տեքստի վրա ես կարող եմ click անեմ։ Advanced։ Նայեք։ Երբ որ մենք ուրեմն փաթեթավորում ենք եւ input-ը, եւ ինչ որ մի տեքստ մի հատ label-ի մեջ, ամբողջ HTML-ը, որը գտնվում է label-ի մեջ, դառնում է clickable եւ update-ը անում կամ թարմացնում է input-ի արժեքը։ Այսինքն, եթե առանձին դնենք, եթե առանց label-ի դնեի, այսպես դնեի։ Եկեք sense անենք save։ Հիմա եթե ստեղ click անեմ, տեսնում եք ոչ մի բան չի փոխվում։ Հիմա click եմ անում, բան չի լինում checkbox-ի վրա կլիկայեցի, այ հիմա փոխվեց։ Իսկ երբ որ մենք իրան փաթեթավորում ենք label-ով, save եմ անում։ Հիմա ստեղ էլ կարող եմ կլիկ անեմ, աշխատում է, եւ իհարկե ստեղ էլ կարող եմ կլիկ անեմ, աշխատում է։ Հավես դետալա։ Լավ, հիմա ուրեմն ես գիտեմ, երբ նա ինքը փոխվում։ Հիմա ոնց փոխանցեմ այդ ինֆորմացիան ծնողին։ Դե եկեք ուրեմն մի հատ էլ on change ինչ որ on change ֆունկցիա մենք ընդունենք, որին մենք կանչենք ստեղ Իսկ ով է կանչում list item-ին։ List item-ին կանչում ենք ստեղից, նենց որ ստեղից ուրեմն change, հա, ինչ որ sense մի բան, մի հատ ֆունկցիա ենք ստեղծում, որը կընդունի change, այսինքն այս ֆունկցիան կկանչի list item-ը ամեն անգամ, երբ s to do-ի checkbox-ը փոխվի։ Եվ մենք ինչ պետք է անենք։ Դե կարող ենք անենք to do.completed uh change change։ Ինչ որ դասի բան հա բայց հիմա մենք պետք է application-ին մեր ծնողին ասենք որ մի բան փոխվել է նենց որ եկեք մենք էլ ստանանք մի հատ on change ֆունկցիա որին մենք կկանչենք ինչ որ sense մի բան այս list ֆունկցիային որտեղից ենք կանչում կանչում ենք ստեղից այնց որ եկեք ստեղ էլ մի հատ ֆունկցիա ստեղծենք սա ուրեմն կկանչվի այն ժամանակ երբ որ ինչ որ մի բան փոխվի իսկ երբ որ ինչ որ մի բան փոխվում է մենք ինչ պետք է անենք պետք է թարմացնենք render։ Save ենք անում։ Հիմա սա երբ որ ես click անեմ, ոչ մի բան չի լինում։ Բայց ստեղ փոխվում է։ Ստեղ չի փոխվում։ Ինչու չի փոխվում։ Եկեք ուսումնասիրենք այն կոդը, որը սա նկարում է էկրանի վրա։ Ուր է list item, հեսա։ Հեսա input-ը, հա, մենք կոդ չենք գրել ստեղ, որպեսի ասի input-ին, որ ինքը պետքա check արած լինի կամ check արած չլինի ըստ completed արժեք to do-ի։ Հենց որ եթե ասենք to do.completed, չէ՞, ըստ այս արժեքի մենք պետք է որոշենք այս input-ը չկարածա, թե ոչ։ Ոնց անենք։ Դե մի տարբերակը փորձենք եկեք սենց անենք։ Ուրեմն checked թող լինի սենց բան to do.completed եկեք մի հատ սենց փորձենք տեսնենք ոնց կլինի կաշխատի թե չէ սեյվ ենք անում wow, ինչ որ մի բան սխալ է, իրանք բոլորը false պետք է լինեն, այդ ոնց են չեք արած։ Հələ մի հատ inspect element անենք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, input-ը ունի type checkbox, որը ճիշտ է, հետո checked, հիմա խնդիրը ինչու՞մ է, որ HTML-ը իր attribute-ները ընդունում է միայն որպես text։ Okay? Այսինքն false-ը դա text է, ու ինքը տեսնում է ու ասում է ինքը չի խորանում համեմատում տեքստի ներքին ինֆորմացիան ու ասում հա բայց ներքինը իրականում false է այնց որ check չպետք է արածնի ինքը ընդամենը ընդամենը տեսնում է որ checked attribute ունի ու ասում է ջան checked է ուրեմն checked եմ ու նկարում է որպես checked որը բնականաբար սխալ է այսինքն ինչա պետք որպեսի մենք որոշենք ինքը check արածա թե չէ մենք այն պահին, երբ որ false պետքա լինի, պետքա ուղակի այս attribute-ը չդնենք։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ չեք արած է, որ ուզում ենք, որ ինքը չեք արած լինի, այսինքն ավարտած է, մենք այս check-ը ավելացնում ենք։ Այսինքն ինչ ենք անում, կարող ենք sense բան անենք։ Նայեք, ստեղ։ Սա ջնջենք, սա ջնջենք։ Ternary operator օգտագործենք, ասենք, երբ որ completed-ը եկեք դնենք checked, մնացած բոլոր դեպքերում եկեք դնենք ոչ մի բան։ Հիմա եթե save անենք, հիմա դադարք է, դա Հիմա հիմա երբ որ կլիկ ենք անում, արդեն չեք տա։ Տեսնում եք։ Ինչու, որովհետև էլի, էլի եմ ասում, եթե հիմա ուսումնասիրենք, սա checked է, տեսնում եք, checked ունի, հետևաբար ինքը ստեղ վերևը checked է, չէ՞։ Իսկ ուրիշ, եկեք ուրիշ ուրիշին ուսումնասիրենք, օրինակ S1-ը։ S1-ը checked չունի, հետևաբար ինքը check չէ։ Okay։ Լավ օքեյ, այդքանն էլ հասկացանք, օքեյ, չեքն էլ արեցինք, էսե թարմացավ, էսե թարմացավ, ստեղ եթե ավելացնենք ինչ-որ բան, մի հատ debugger-ն էլ հանենք, մի րոպե, ստե ինչ-որ debugger ունենք ինչ-որ միտեղ։ Կարճ ասած, սա աշխատում է, սա աշխատում է, ստեղ աշխատում են, սա աշխատում է, մնաց ընդհանրապես սա, չէ՞ լավ, եկեք իրան էլ ուրեմն շուտ մի հատ ավելացնենք, ուրեմն to do footer, հեսա։ Ուրեմն երբ որ այս կոճակը սխմենք, click անենք, okay, ուրեմն նախ պետք է ուրեմն հղում ստանանք դեպի այս element-ին, հենց որ ասում ենք ուրեմն container.query selector button այս այդ կոճակն է, const button ըհը Հիմա ասում ենք button.add event listener, click, և երբ որ դա click արվի, մենք ինչ պետք է անենք, դե այս to-do-ս զանգվածին պետք է ֆիլտրացնենք, բայց պետք է ծնողին ասենք, նենց որ սա էլ թող ընդունի on-change մի հատ ֆունկցիա, որը ինչ կանի, կանի ուրեմն մենք կանչենք on-change-ին, եւ իրեն կփոխանցենք to-dos.filter եւ կֆիլտրացնենք այդ to-do-ները ու կհանենք բոլոր այն այն անդամները, որոնք որ completed true են, նենց որ մենք ասենք ուրեմն to-do թող միայն պահի այն ժամանակ, երբ որ to-do.completed հավասար է false։ Այսինքն բոլոր true-երը դուրս կգան։ Իս to-do footer-ին որ դեից ենք կանչում, կանչում ենք ստեղից, նենց որ սա ուրեմն մեզ կտա մեր new to-do նոր to-do զանգվածը, Ուրեմն մենք այդ այդ նոր զանգվածը կվերագրենք մեր to-dos փոփոխականին, to-dos եւ իհարկե կկանչենք մեր render ֆունկցիային։ Այսպես ոպ ինչ որ միտեղ վատ բան եմ արել, մի րոպե, մի հատ ինչ որտեղ եմ սխալ բան արել, մի վարքան console syntax error։ Հա, ինչ որ միտեղ ինչ որ մի վատ բան եմ մի վարքան, սա ստեղ է, Սա եթե save անեմ, չէ, դեռ կա, մի րոպե։ append child render, մի րոպե, okay, սա ստեղ բաց է, ստեղ բացեցինք, սա ստեղ է, սա պատկանում է սրան, սա պատկանում է նրան։ Իսկ հիմա ինչ ինչ խնդիր է։ Ա, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, կներեք, կներեք, տեսնում եմ, ստեղ պետք է, կներեք, Aaron մոռացել էի։ Ահա, այդքան բան։ Okay։ Okay, okay, okay, հիմա ուրեմն եթե ես ավելացնեմ օրինակ սա եւ սա, հետո սա սխմեմ, ինքը կջնջի նրանց։ Հիմա ես ստեղից կարող եմ ավելացնեմ ինչ որ նոր անդամներ, եկեք ես debugger-ը հանենք, էլի։ Ահա, հեսա։ Save ենք անում, Okay, ստեղ ուրեմն, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կարող ենք ավելացնենք, ստեղից կարող ենք ուրեմն ստեղ ավելած ասենք այն ինչ որ ավարտվել է, ստեղ կարող ենք ջնջենք ավարտածները եւ այն եւ եւ նման մի ձևի կարելի է ստեղը մի հատ կոճակ ավելացնել եւ իրան կլիկ անելով հանել։ Արդեն կարծեմ այդքանը այսքանից բավականին པարզ է։ Ինչպես տեսնում եք, մենք կարող ենք մեծ եւ բարդ ծրագիրներ, համակարգներ ստեղծել մասնիկներից, հա, կոմպոնենտներից, որոնք որ մենք կարող ենք Lego-ների պես կպցնել իրար եւ ստանալ ավելի մեծ, ավելի բարդ, ավելի կոմպլեքս համակարգ։ Այն մոտեցումը, որ ես ձեզ ցույց տվեցի, միակ մոտեցումը չէ, սա ուղղակի մի վարիանտն է, թե ինչպես կարելի է ուրեմն այդ ուրեմն domain element-ներին հավաքել, կպցնել իրար եւ ստանալ մի հատ ծրագիր, օրինակ to do մեր ծրագիրը։ Բայց նշև մի բան, որ այն մոտեցումը, որ մենք ստեղծուց ենք տվել, իրականում օպտիմալ չէ։ Բացատրեմ ինչու։ Ամեն անգամ մենք փոխում ենք մի փոքրիկ ինֆորմացիա state-ի մեջ, հա, օրինակ completed, հա, որը մի հատ boolean է ընդհանրապես, որը մենք շուրակ տալիս true-ից դեպի false կամ false-ից true։ Մենք այդ ժամանակ նորից կանչում ենք մեր render ֆունկցիան, այս մեր render ֆունկցիան, որը մեր ամբողջ ստեղծված դոմ այդ ստրուկտուրան, այդ լեգոների այդ շղթան ջնջում է եւ նորից այդ ամենը ստեղծում է։ Սա բնականաբար օպտիմալ չէ։ Հիմա երբ որ մենք ստեղծում ենք մի հատ parse to-do list, ոչ մի բան մենք չենք նկատում, ամեն ինչ աշխատում է նորմալ, խնդիր չի, բայց պատկերացեք Facebook-ը, որը բավականին մեծ ստրուկտուրա ունի, ու ինքը շատ կոմպլեքս, բարդ համակարգ է։ Ամեն պատկերացնում եք ամեն անգամ դուք մի հատ like սխմեք, ինքը ամբողջ այդ ծրագիրը ծխի եւ նորից այդ ամենը կառուցի։ Հիմա բարձում է JavaScript-ը բավականին արագ է։ Եթե ընդհանրապես JavaScript-ը լիներ, այդ ֆունկցիաները կանչեր եւ այլն, երևի չեք է նկատի, բայց խնդիրը նրանում է, որ DOM-ը բավականին դանդաղ է աշխատում։ Ինչու՞, որովհետեւ DOM-ը ունի շատ դժվար գործ։ Ինքը պետք է ամբողջ HTML-ը ուսումնասիրի, ուսումնասիրի բոլոր CSS-ի օրենքները, հաշվի առնի ուրեմն պատողանի չափը եւ այդ ամենը հաշվարկելով 1000 մի տարբեր ձևերով հասկանա թե ոնց պետք է այդ ամենը դասավորի էկրանի վրա։ Հետո նոր իհարկե այդ ամենը վերացի պիքսոնային եւ գցի մեր էկրանի վրա։ Այսինքն այդ գործողությունը բավականին ծանր է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ուղակի տենց ջնջում ենք ամեն ինչը եւ նորից թարմացնում ենք, երբ որ մեր ստրուկտուրան լինում է մեծ, այդ հարմացնելը կարող է տևի մի քիչ ժամանակ եւ էկրանը սկսի թարթել, թերթել կամ ինչ որ տենց մի բան։ Այսինքն օգտագործողի, օգտագործողը ամիջապես կտեսնի այդ խնդիրը։ Սա լուրջ խնդիր է եւ եկար ժամանակ ինժեներները մտածել են եւ փորձել են տարբեր մոտեցումներ, թե ինչպես կարելի է սա անել օպտիմալ ձևով։ Պարզվում է, որ երբ որ դուք ուղակի ինքնուրույն կոդ եք գրում, դա գրել շատ օպտիմալ ձևով եւ հասկանալ, որ ով մի րոպե այս ինֆորմացիան ես փոխեցի, դա ընդհանրապես նկարված է էկրանի վրա ստեղ եւ ստեղ, գնամ այդ երկու տեղը ինքս փոխեմ։ Դա բավականին դժվար է։ Հետևաբար ստեղծվել են ուրեմն գրադարաններ եւ framework-ներ, որոնք որ պարզապես ծրագիրներ են, որոնք որ գրել են ուրիշ ինժեներները, որոնք մենք կարող ենք քաշենք եւ կպցնենք մեր ծրագրին եւ իրենց այդ գրված կոդը օգտագործենք։ Եվ իրեմ ուրեմն այդ ծրագիրները գրել են, որպեսի այս խնդիրը լուծեն։ Կան բազմաթիվ ծրագիրներ այդպես, որից որ այդ ցուցակի մեջ մտնում է React.js-ը, Vue.js-ը, Angular.js-ը, որը framework է, նաև իր մեջ ունի լուծում հենց այս խնդիրի համար։ Եվ այն եւ իրականում ցուցակը բավական երկար է, բայց հայտնիները ոնց որ դրանք են նենց որ մենք ապագայում կուսոնասիրենք React.js-ը։ Եվ ելի եմ ասում, React.js-ի նպատակը դա այդ հենց այդ խնդիրը լուծելն է, այսինքն ինչպես կարելի է state-ը, երբ որ փոխվում է, հետևաբար DOM-ը, DOM-ի մենակ այն մասը թարմացնել եւ օպտիմալ ձևով թարմացնել, որպեսի user-ը չնկատի եւ ամեն ինչ աշխատի օպտիմալ ձևով եւ շատ հարթ։ Մենք ապագայում այդ մասին կխոսենք։ Հույսով եմ այսքանը པարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Շուտով կհանդիպենք։ Բարև